basta bom. Né? Tabai então, tá sim. Conta que curva. É tabai, tem que dar <coughs> Senhora Roy tem 65 anos de idade e está roupa malo. E tem um yumue Suraili e um yumhomber Maurício. Suraili está na um centro de barrio diz banda de casa de sua mama. Maurício está como técnico na KPN e tem um fray em Antabiba junto na um outro parte de cidade. Suraili tem um yumué etzilia. Etzilia também escola de moda. E aí aqui está finalizar. Hoe is het met de pijn? Heb je veel pijn? Mama, mama tem dolor. Dolor. Dolor. Dinghospital nang ahasi diferente test. Dokter di kasta passa ku frequentia, wak kung tabay ku senora hoi. Ik wil even naar kijken dat we wat sterkere medicijnen misschien daarvoor geven. Zij, ik denk misschien weet het. Suraili akonte e dokter di kas, tocante su conversación na hospital. Especialista e explica ku su mama tem câncer na pulmão e que o câncer aplama bem diferentes órgãos. Él ha indicado que no tiene ningún tratamiento que lo procura el paciente. Ella avisa a Soraili que su mamá lo no vive más tanto que seis lunas. Es misschien wel bang om het met mi mamá lo estaba basta malu pa sombra. E tabata tosa hopi de lasu tempo aquí, ke, anto e tosamento abira y mas tanto cada vez. Ya mi mes a que ku leta da un long ontsteking, pero se sali kun nota sina anta war e nota cura mas mi a decidi di yama mi ruman homber pa nosa wa kiko nos tabeasi matene di mi ruman mue com mama ta malu anto ku mama nota cura mas anto mi tate um procedimento com mama ta malu com noti salva mas anto Miro mamo aí, que conta me mama. Então, me nota ins. Me que o adorado. Me tá aí com nós cinco conta me mama. E tem direito de besar aqui. Pra sombra, uac, me mama nota quens. E tá mira com sua curva tá vai mais e mais atrás, então e mesmo também com a pensa que é tá malo, então que não também cura mais, então eu tá em saco nós a ganhar. Então sabe que nota um um um gevoel não tique doce. Então e família não também na corção tamo me me também com nós tinha conta não e não também para começar a preparar não mês para hora de morto mino que papo mês de morto so papamento de morto coisa três semanas um mal assuelto um ongeluk a pessoa passou uma laço tempo não aqui mas maak me com hopi hopi gente com tá malu anto En no te preta pa so na na bisa tin seis luna. E não dura nem três semanas. Manemi tem um amigo. O Toloi está tem na rodia. Ela vai doctor. Nem seis semanas não dura. Também ela vai. Talvez em que nem papi de morto. Tem para conta mama. Tem para bai corsol. o ora e é corsol. Agora que tu cosa bira moderno, app da queda 30, telefone da queda, mente querer mamãe tem tranquilidade, não se junta para ter tranquilidade para sua família, anta queda, queda bel, anta mente querer coita vai bira pisar para mamãe também, tá, com mamãe não também tá luta mais, porque pequena na vida para sua eta entregar para sua yai que mente, eta malucaba. Ya, como te tá conta algo, Sina? Você está roupa duro, papá, estou cande de morto. anto a un mas duro papi tocante di ora con un gente también morir. Paso, esa que no son acostumbrados a hacer, però ya, botinco tre botingo trece di lanti, anto botinco busca moda nam pa bo contele rustig, pa etame por comprender, pa etame por aceptar, anto um, ya, pa assinei e por preparar Anto eta me por bisa nos kiko ta su deseo nan. Unde que guardo dera aqui nan, of na corsau, unda su papel nan importante ta. Des tu resei nan, tapi pese mi tan ku nos tingo con tele. Mi saco su que ve con ta mama. E ku mama no po, ku mama ta malu. Pero mi no que pasó mamá ya, yo que ore con ta mama, família na essa, pa família nan, nós não trabalhar um bom dia nosso trabalho está para mama, segundo nanta pensa. Então, esse é a que é o aqui. Missa, pero, como o bem está Deus está decidir que temporada nós estamos morrer. Então, agora que minha mama está chegando ao final, então nem doctor não passa nada mais pe, Pois me está ganhando que eu tenho direito de sa que eu tenho bem morrer. Então, ya en mes también puedo preparar su mes.